Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Αυτό είναι το τρίτο βίντεο της σειράς για το δεντρόσπιτο που κατασκευάζω. Εδώ βλέπουμε μερικές κοντινές λήψεις της βάσης του δεντρόσπιτο και μερικές δοκιμές που κάνω για το πρώτο ξύλο του τοίχου για το δεντρόσπιτό μας. Όπως είπαμε, η τείχη θα είναι κατασκευασμένη από τα ίδια ξύλα που αποτελείται και η βάση του δεντρόσπιτο Βλέπετε εδώ πως είναι η βάση από κάτω και πώς είναι η δοκιμή του πρώτου ξύλου βάζουμε για να ξεκινήσει ο τείχος. Πρώτα βέβαια θα κατασκευαστεί το πάτωμα. Λοιπόν, όπως βλέπετε το δεντρόσπιτο προχωράει. Έχω κατασκευάσει ήδη τη βάση, που είναι από κορμούς έλατου. Είναι, ξύλα τα οποία λέγονται πελικητά, δεν έχουν σταθερές διαστάσεις και μας παραπέμπουν στην, στο ξύλο, στον κορμό από κάτω βλέπετε το πάτωμα έχει προχωρήσει ήδη και τα ξύλα του πατώματος έχουν κάποιο, κάποιες άκρες λιψές είναι σαν ίδια ειδικά τα οποία λέγονται σαν ίδια με λιψάδι πάμε να το δούμε και πάνω έχω στήσει μια προσωρινή σκάλα η οποία με βοηθάει προσωρινά για την κατασκευή όπως βλέπετε το μισό πάτωμα και παραπάνω έχει κατασκευαστεί το ίδιο συνέβη θα χρησιμοποιηθεί και στη σκεπή σαν ταβάνι εδώ βλέπετε τα κοψίματα γύρω από το κορμό του δέντρου δεν εφάπτονται για να αφήσουμε το δέντρο να μπορεί να αναπτυχθεί από μόνο του. Βλέπετε και τους υπόλοιπους κορμούς. Οι διαστάση του σπιτιού είναι 3 μέτρα επί 3 με 60 εκατοστά βεράντα θα έχει στο μπροστινό μέρος εδώ που βρίσκεται η σκάλα. Εδώ βλέπουμε πως είναι το πάτωμα από πάνω μεριά είναι σχεδόν τελειωμένο και εδώ το βλέπουμε τελειωμένο και πώς τοποθετήθηκε το πρώτο ξύλο πάνω στο οποίο θα αρχίσουν να βιδώνονται όλα τα υπόλοιπα για να κατασκευάσουμε τους τοίχους του δεντρόσπιτου. Εδώ βλέπετε από μια άλλη γωνία και εδώ και τώρα θα παρακολουθήσουμε από μια σταθερή κάμερα την εξέλιξη των εργασιών. Εδώ βλέπετε ένα κεντρικό ξύλο το οποίο θα μπει από κάτω ώστε να στηρίξει το βάρος του δεντρόσπιτο το οποίο είναι λίγο πιο χοντρό από τα υπόλοιπα ξύλα και εδώ βλέπετε πως βιδώνω, βιδώνω τα ξύλα στις γωνίες με κάποιες ειδικέ βίδες τις οποίες θα, θα σας δείξω αργότερα και εδώ φαίνεται η εξέλιξη πως τοποθετούνται το ένα ξύλο πάνω από το άλλο βλέπετε ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί να δημιουργηθούν οι τείχοι του δεντρόσπιτου. Βλέπετε την εξέλιξη, προχωράει το δεντρόσπιτό μας και έτσι θα πάει μέχρι φτάσουμε στο επιθυμητό ύψος. Αυτά για την ώρα. Γεια σας.